音记录美好生活。 是刷卡买单特别大方， <laughs> 那缺点呢？缺点就是方向感不太好呗，到现在也没找到啊，到现在也没找到啊。这个城市的风很大，孤独的人。 总是晚回家。 小姐姐，这么热的天，你为什么要戴头盔？一定要戴头盔啊！不戴头盔多不安全呐！要是被那些开奔驰、开宝马的同学看到，多不好啊！ Oh, <laughs> about もない